Ojo seneng gawe loro atine wong nek awakmu ora pengen dilarani. Mergo kabeh kuwi bakal balik neng awake dhewe. Eling karmane Gusti ora bakal